магниттин уялдарынын ортосуна ток булагы менен туташкан металл рамкасын жайгаштырабыз Чинжир бекийе электе рамка тынч абалда Чинжирди бекиткенде рамка айланат гальванометрдин иштөө принцибинде катушка тогу магнит менен аракеттешүүсү прибордун жебеси кыймылдуу катушка менен байланышкан